10年にわたって文革を導き中国に大混乱を招いた後世その転落は一瞬であった毛沢東の死によって後ろ盾を失い国家に対する犯罪者として裁判にかけられた拷問を受けた王光美が見つめていた 校生は罪状を徹底的に否認した被告人将其刑其之革命無罪革命を志す者に罪はないという文革のスローガンその後無期懲役に減刑されたものの最後は自ら命を絶った